吉行です明治サクッとまろやか米粉を使ったポポロン黒ごまクリーム明治米粉を使ったポポロン黒ごまクリームを買ってきました 米粉を使ったサクッと軽い食感のシューに香ばしくまろやかな味わいの黒ごまクリームを詰めました米粉を使ったポポロンのサクッとまろやかな味わいをお楽しみくださいとありますね。 米粉を使ったサクサクシュー味わい深い黒ごまクリームですかそれではサクッとまろやかな味わいいただいちゃいましょう でっかい袋が一つ入っていましたそれではいただいちゃいます でんね。でしょうね不思議な形をしていますねこれはうんあこれは わかんないですね。まあ、いいや、食べましょう。 まず最初にこの米粉のこのシューのサクッとした歯触りがきますね、うん、そしてこの中のクリームの黒ごまの味わいですね ああ、でもね、結構いいですよ。この、米粉の感じとね、こう中のね、黒ごまの味わいがね、よく合ってますよ。うん。そうだなうん。うん。でも若干そうだな。ちょっとチョコレートに近い感じがするかな。あ、でも食べると まあ黒ごもだっていう感じがするんですけどね。うんとはあの、このサクッとした感じがね、結構ちょっとザクっていう感じがありますね。うん。うん。ああ、でもなんか、あ、でも黒ごまの風味がよく効いてますよ、ほんとね。ちょっと待ってくださいね。 でなんだろうなああそっかああそっかちゃんと入ってるんですねほらチョコレートっぽいなと思ったらほら入ってんだココアパウダーってありますねまあ一応チョコレートも入ってるようなもんですもんですねほらカカオマスとほらココアパウダー入ってるからうんだからチョコレートと黒ごまって感じなのかな味わいはねうんうんあでも この中に入ってるね、黒ごまのね、チョコレートかな、クリームがね、なかなかいい感じにトロトロしてますよ。うん、あとはこの、うん、この表面の米粉のサクッとした感じね。でもね、米粉を使ったせいなのかなっていう感じはしますけどね。うん。 もうちょい米粉使ってなんかもちもちっていうかちょっと米粉っぽい弾力っていうかねもちもちがあったらよかったかなでもなうんうんあと結構ね言われないと案外わかんないかもですねその黒ごま入ってるっていうのはこうすぐにはわかんない感じがするかなでも食べているとあ黒ごまの香りがね 広がってくるんですようんでもこれはなかなかいいと思いますよ、うん、こうサクッときてチョコレートクリームの味わい最後に黒ごまの香りですよ、うんこれはなかなかいいんじゃないでしょうか以上 明治米粉を使ったポプロン黒ごまクリームでした